जहां हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आज से मैंने स्टार्ट करना है M C S eleven zero eleven जो कि प्रोग्रामिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो आज उसका पार्ट वन है जो कि हम आज पार्ट वन में ब्लॉक वन की यूनिट वन को देखेंगे ठीक है चलते अपने टॉपिक की तरफ अपने टॉपिक की टेबल बढ़ने से पहले मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो प्लीज़ शेयर करो और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो ओके तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पे हमारे बुक में एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है What is a problem solving and how to solve problems? ठीक है यूजुअली देखा जाए तो programming is a problem solving activity you know if you are a good program solver you you could become a good programmer ठीक है program solving method are convert in the many subject of areas ठीक है जैसे कि अब बिजनेस सिस्टम के अप्रोच के थ्रू मैं बताऊँ तो engineering and science student use the engineering and science method but एक प्रोग्रामर यूज करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड यानी programmer use the software development method ठीक है इसमें थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम का यानी किसी भी समस्या का इजीली हल हल ढूंढना अगर आप एक गुड प्रोग्रामर प्रॉब्लम सॉल्वर हो यानी एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो तुम एक अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हो ठीक है तो जैसे कि सिस्टम डेवलपमेंट के मेथड से मैं बताऊं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड यानी प्रोग्रामर के थ्रू जो प्रोग्रामर यूज करता है to solve the problem using a computer you need to think carefully about the problem and its solution इसको थिंक जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम होता है you computer use you are using और computer you need to think carefully about the problem and its solution second step बता सकते हैं कि एनालाइज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या कहता है प्रॉब्लम सेकेंड के specify the problem requirement problem से इस प्रॉब्लम में देखो क्या कि प्रॉब्लम हमसे रिक्वायर क्या करता है पूछ क्यों रहा है हमें देना क्या है ठीक है उसके बाद एक मैं बता दूं स्ट्रैटेजी सॉल्विंग का जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था अभी जस्ट मैंने बताया अब इसमें देखते हैं ना कि problem solving and problem solving का प्रोग्रामिंग का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है तो फर्स्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम एनालाइज करना होता है कैसे क्या क्वेश्चन दे रखा है उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना प्रॉब्लम एनालाइज में हम क्या कह सकते हैं कि thought thoughtly understand the problem and second key understand the problem specification and third the problem is a complex you know you need to divide it into sub problem and uh, repeat step 1 and 2 that is that is uh, you need to analyze each sub problem and un understand its requirement right तो इस इस चीज को देखा जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं कि uh, हाँ the total cost of applies given the number of kilos and apples put purchase on the, the cost per kilo as a of a apple, we can summarize the information contained in the problem statement as follow, है ना? तो इस तरीके से प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट भी होता है जैसे कि इनपुट में हम कह सकते हैं कि जो भी हमने एप्पल लिया उसका क्वांटिटी कितना है वो देख सकते हैं कितने किलो का मिला यानी कॉस्ट पर किलो ऑफ एप्पल वो देख सकते हैं एंड आउटपुट क्या निकलता है कि total cost of apple in within कितने किलो में लिया मैंने उसका परचेजिंग का टोटल प्राइस लगता है लेकिन फॉर्मूला फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि कितना आ, कितना एप्पल का कितना कॉस्ट हुआ तो ऐसे कह सकते हैं कि number of kilo of apple into per cost kilo जैसे कि एक किलो सेब लेते हैं तो उसका कॉस्ट मान लो ट्वेंटी रुपीज़ है हम दो किलो लेते हैं तो फोर्टी रुपया हुआ ना तो इसको इसको कैसे फॉर्मूला करा हमने फॉर्मूला करा कि number of kilo apple and into per cost kilo right तो सेकेंड है कि all algorithm design how to algorithm right तो चलते हैं एल्गोरिदम की तरफ एल्गोरिदम हमसे क्या मांगता है क्या है ये थोड़ा इसको डीप भी समझा जाए है ना एल्गोरिदम क्या है the algorithm is the abstract idea to solve uh, solving a problem. ये एक एल्गोरिथम है जो कि सब्ट्रैक्ट करता है अब्स्ट्रैक्ट uh, करता है आइडियाज को हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है an algorithm step to step problem solving in the process which is solution is arrive at a finite amount of time इसको ज्यादा से ज्यादा uh, कम समय में इस सॉल्व करने की कोशिश करने की एक प्रोसेस है जो कि जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं अब देखते हैं कि how to write I how to write algorithm ठीक है तो एल्गोरिदम को कैसे राइट कर सकते हैं एक an algorithm is a sequence of statement to perform some operation you can write algorithm with the following layout such as algorithm name statement of algorithm and in in algorithm name such as the process of which is business. See here, let's some uh, algorithm question which is uh, we are faced in exam. हम कुछ algorithm देखेंगे जो हम लोग एग्जाम में फेस uh, करते हैं उस वैसा क्वेश्चन देते हैं हमें एग्जाम में इग्नो वाले हमारे पेपर में तो हाँ यूजली बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं जो कि मैंने एनालाइज करके उस पेपर में जो भी बार बार डिफरेंट करके पूछा जा रहा था उसको मैंने दिया है कि let's try to develop an algorithm to compute to display the sum of two number first of all कि we need to see here कि इसका सिंबल्स क्या हो सकता है कैसे सिंबल्स को कवर करते हैं ना तो इसको सिंबल देखना बहुत जरूरी है तब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे सिंबल्स हम फ्लो चार्ट में देखेंगे फ्लो में बट uh, ये कैसे कर सकते हैं तो first of all we need to start पहले हमें स्टार्ट करने की कोशिश करनी होगी और हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि हमें क्या कह रहा है तो सम ऑफ टू नंबर हमें टू नंबर को लेना है ठीक है जो कि ऐड करना है तो read two number of A and B सब मैंने मैंने कोई भी इनपुट लिया आप एक्स वाई भी ले सकते हो कोई भी ले सकते हो लेकिन एक वेरिएबल होना चाहिए and then calculate the sum of A and B the store in in sum ठीक है एंड फोर में क्या करेंगे इस फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा कि display the value of sum and then the stop ठीक है इसका सबका स्क्रीनशॉट प्लीज लेते जाना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो यहाँ देखते हैं दो नंबर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ये बहुत ही मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पेपर में आता है कि एल्गोरिथम लिखो कि whether given a number is prime और नॉट ठीक है तो उसको भी देखना है first of all we need to uh, always start and then the reader number फिर इंटलाइज करना फिर टू से आई uh, को uh, छोटा करना टू uh, से फ्लैग को छोटा करना बनते and repeat the fourth fourthly six यून until I less the number of flag of is equal to zero ठीक है एंड फाइव स्टेट में करता है रिमेन रिमेन करना होता है नंबर को मॉडिफाइड से आई से and if remain is zero then flag is also zero else else if i i less than i plus 1 तो flag is जो भी flag होगा हमारा वो zero हो जाएगा the weather is कि वो प्राइम नंबर हो नहीं सकता तो वहाँ पे हम लोग को शो करेगा कि print number is not a prime else अगर नंबर प्राइम है तो प्राइम शो करेगा print number of prime and then we stop चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन मैंने दे रखा है आज की वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप हाँ, करूंगी क्योंकि आज मैंने हम लोगों ने दो तीन टॉपिक को कवर करा है तो आज के लिए आप लोग का क्वेश्चन ये हो गया कि right calculated calculate the factorial number of given number ठीक है इसका आंसर आप बना के भेजो कमेंट बॉक्स में क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा फ्लो चार्ट नहीं है कि आप लोग को सर्कल नहीं मिलेगा जो भी हम लोग स्मॉल्स यूज होते हैं वो नहीं होगा कमेंट बॉक्स में लिख के लिख के भेजो कि आप लोग को क्या लगता है कि कैसे ये बना बनेगा जिन लोगों को पहले ही बना रखा है वो भी भेज दे ताकि उन लोग का रिविजन हो जाए and comment below right now and जिन लोगों ने नहीं आ रहा है वो कमेंट भी वो भी कमेंट करें ताकि उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में ला पाऊँ ठीक है तो एक और फ्लो चार्ट कल हम स्टार्ट करेंगे ठीक है जी आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye stay safe stay healthy thanks for watching my video take care bye